биздин заманга чейинки бешинчи кылымда байыркы грек ойчулу демокрит зат көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөрдөн турат деген ойду айткан ал заттын бөлүнүшүнүн чеги бар деп эсептеген бул акыркы бөлүнгүс бөлүкчөлөрдү атом деп атады дагы бир байыркы грек ойчулу эпикур атомдор туш келди кыймылдап маалы маалы менен бири бири менен кагылышып турат деген идеяны жетектеген байыркы ойчулардын божомолу дароо эле илимий идеяга айланган эмес анын көптөгөн каршылыштары болгон ал гипотезанын жана башка гипотезанын негиздүүлүгүн тажрыйба менен гана ырасталышы мүмкүн жана ал убакта аны ишке ашырууну мүмкүн эмес болчу ошондуктан демокрит менен эпикурдун идеясы бир канча убакытка чейин унутулуп калган кайра жаралуу доорунда аларга кайтып келишти он жетинчи он сегизинчи кылымда газдардын касиеттери изилденген он тогузунчу кылымда заттын газ абалындагы түзүлүшүнүн теориясы курулган заттын түзүлүшү теориясынын өнүгүшүнө чоң салым михаил васильевич ломоносов кошкон ал зат бөлүкчөлөрдөн тураарын буулануу жылуулук өткөрүмдүүлүк кубулуштарын түшүндүрүп бере алган